What's up guys e bem-vindo ao meu novo quadro preferido aqui no canal. São as boas notícias do Brasil da semana. Sempre é muito divertido gravar esses vídeos para vocês porque eu também estou conhecendo um pouquinho mais sobre o Brasil. Então eu espero que vocês também estão curtindo o quadro aqui no canal. Queria agradecer aos novos membros do clube do canal para essa semana. Vamos lá gente, tem Jonas Betega, Ginés Marcos, Valeria Del Mondes Rodrigues, Everton Luiz da Silva, Mauricio Mariano, Luiz Fernando Garcia e Luiz Fernando Gonçalves. Se vocês também têm interesse em se tornarem um membro do clube do canal, eu vou deixar um link aqui com todas as informações que vocês precisam para se tornar um membro do clube do canal também. Com o clube do canal é um jeito que vocês podem me apoiar se vocês estão gostando desse quadro hashtag o Brasil que eu amo, outro conteúdo que eu estou postando aqui no canal. Seria uma ótima ajuda se vocês decidirem se tornarem um membro do canal. Vamos lá com a primeira notícia desta semana. É sobre três estudantes da Universidade Federal de Ceará que inventaram um ketchup natural feito de acerola e abóbora. Eu sei que parece um pouquinho estranho, mas a notícia diz que o molho é gostoso, mas a ideia dos três estudantes foi para encontrar um substituto para ketchup que foi mais natural e mais saudável. O ketchup se chama nachup, porque todos os ingredientes são naturais ou orgânicos. E o molho ganhou um prêmio na França esse ano para inovação, porque o molho tem metade do açúcar e sódio que o ketchup normal tem. E agora o ketchup brasileiro vai ser comercializado pela empresa Fruta, lá do nordeste do país. Hoje em dia você pode encontrar esse molho para comprar online na site do Fruta. Se vocês já provaram esse molho, eu queria que vocês deixem um comentário aqui falando se o molho realmente é gostoso ou não, igual ketchup, que é um molho maravilhoso. Você só precisa perguntar para minha esposa Michelle, porque ela ama ketchup. Então, realmente queria saber se ela vai gostar disso ou se vocês vão gostar disso também. A sócia diretora da Fruta diz isso sobre o molho. O molho é um produto para consumir sem culpa e, além de tudo, é muito gostoso. Então, de novo, se vocês querem saber mais sobre esse molho, eu vou deixar essa notícia aqui embaixo desse vídeo, junto com com as outras boas notícias da semana. A segunda notícia dessa semana é sobre uma menina de 18 anos que inventou um plástico feito de maracujá. A estudante se chama Juliana e faz administração no Instituto Federal de Educação no Rio Grande do Sul. Esse ano, a Juliana ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. E eu acho isso muito impressionante que aqui tem uma menina de 18 anos que inventou uma nova forma de plástico. E o que eu achei muito interessante sobre essa notícia é que quando você faz suco de maracujá, geleia de maracujá, você tem os restinhos, né, a casca. Ela usa as cascas para fazer o plástico. Então, eu amo ver notícias assim porque prova que qualquer pessoa com qualquer idade pode fazer seu parte para melhorar o mundo. E essa próxima notícia é para vocês que sonham em estudar fora do Brasil a Suécia está oferecendo bolsas para brasileiros e outros estudantes internacionais. Anualmente, a Suécia oferece mais do que 900 bolsas para estudantes internacionais e mais do que 800 programas para mestrado. O que eu achei muito legal também é que os programas normalmente oferecem trabalho também junto com o programa. Então, enquanto você está estudando na Suécia, você também também pode trabalhar para te ajudar a viver na Europa. Eu sempre digo que fazer intercâmbio é incrível. Foi uma das melhores experiências na minha vida e meu conselho é para vocês fazer qualquer coisa para conseguir estudar fora. Então, para vocês que talvez não tenham dinheiro suficiente para fazer um intercâmbio, eu vou deixar a notícia aqui com mais informações sobre os programas e como entrar. A única coisa sobre essa notícia é que as aulas são em inglês, então vocês têm que ser fluentes em inglês para entrar, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito, muito bacana para os brasileiros. A próxima notícia dessa semana vem do Paraná, perto de Curitiba, e é sobre um vendedor de frutas que trabalha no semáforo em Curitiba, que usou o próprio dinheiro para montar uma ecobarreia no rio ao lado da casa dela. Valley. Esse cara, Diego, já retirou duas toneladas de lixo do rio com essa ecobarreia. Duas toneladas, gente, é muito lixo. Mas ele diz que todo dia depois do trabalho ele vai chegar em casa e ficar meia hora tirando o lixo do rio. Eu acho isso muito genial. Ele usou o próprio dinheiro para fazer a ecobarreia e agora ele está tirando lixo do rio todos os dias. Então, mais uma notícia que prova que qualquer qualquer pessoa, com qualquer idade, qualquer situação financeira, pode fazer sua parte para melhorar o mundo mesmo se é no próprio jardim. Muito bom trabalho, Diego. Eu tô indo para Curitiba ano que vem e seria um prazer te conhecer. Gravar um vídeo mostrando o seu trabalho. Eu acho que seria muito legal ir conhecer essas pessoas que eu mostro com as notícias boas da semana e gravar vídeos mostrando essas coisas boas do, do seu país. Realmente estou tentando mostrar o Brasil como eu vejo o país para ajudar ajudar vocês a valorizarem o seu país, porque é, é um país incrível, com pessoas incríveis, então qualquer coisa que eu possa fazer para mostrar isso para vocês, eu vou fazer. E a notícia bônus dessa semana vem do estado de São Paulo e é sobre dois meninos de 12 anos. A escola deles planejou um passeio pelo Museu de Futebol em São Paulo, só que os estudantes tinham que pagar 45 reais para para o passeio. Uns dos amigos não conseguiria pagar pelo passeio e todo mundo sabe que aqueles dias de passeio são os mais legais quando você está fazendo ensino fundamental. Então, enquanto um dos amigos não conseguiria pagar para o passeio, o outro amigo que se chama Mateus decidiu usar o dinheiro do aniversário dele para pagar para seu amigo. Como eu falei, os dias de passeio são os dias mais legais da escola, então fazer um passeio sem seu melhor amigo é sem graça. Então, em vez de usar esse dinheiro que ele ganhou do aniversário para comprar coxinhas ou guaraná ou, ou brinquedos, ele usou o dinheiro para ajudar o seu amigo. Eu quero ler a frase que o Maido Mateus falou. Ele não pensou duas vezes, pegou o dinheiro e me pediu mais 10 reais reais para enterrar. Eu dei e eles foram para a escola. Eu faço esses vídeos por causa das notícias assim. Realmente é algo que me deixa muito feliz, com uma energia muito boa então eu amo compartilhar com vocês. De novo, se vocês estão gostando desse quadro, hashtag o Brasil que eu amo, eu estou pedindo para vocês pensarem em se tornar um membro do clube do canal também e faz parte da nossa comunidade. Eu estou planejando minha próxima viagem pelo Brasil ano que vem e o apoio de vocês é uma grande ajuda na minha jornada, então realmente muito obrigado pelo todo o apoio que vocês estão mostrando aqui no canal. Não esqueçam de me seguir no Instagram, eu estou postando mais numa, na minha página do, do, Instagram. Para não perder esse conteúdo, dá uma olhada no meu Instagram, vou deixar meu tag aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.